цинктин жездин 2 нитраты менен болгон реакциясы чыңалуу катарында сол жакта турган металлдар оң жактагы металлдардын суу эритмелеринде туздарды металлдардын иондорун калыбына келтирет химиялык стакандагы жездин эки нитратына цинк пластинкасын салабыз пластинканы эритмеде жыйырма секунд кармайбыз пластинканы алып чыгарабыз цинк пластинкасынын жездин эки нитратына салынган бөлүгүнөн сары болуп жездин бөлүнүп чыкканын көрүүгө болот цинк металлдардын чыңалуу катарында жезге караганда оң жагында жайгашып жездин эки ионун калыбына келтирди